मैं रुकूंगा नहीं मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है मुझे इंडियन आर्मी में जाना है मैं हर सुबह चार बजे उठूंगा और घर से निकलकर दौड़ना शुरू करूंगा और तब तक दौड़ूंगा जब तक मेरे पैर मेरा साथ ना छोड़ दें तब तक दौड़ूंगा जब तक मेरी सांसें अटकनी शुरू ना हो जाएं। तब तक दौड़ूंगा जब तक एक सोल्जर बनने के काबिल ना बन जाऊं। हाँ मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दूंगा पैरों में बंदी आराम की इन बेड़ियों को तोड़ दूंगा हर मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लूंगा एक मेहनती अड़ियल बच्चे को अपने अंदर पाल लूंगा सोते जागते खाते पीते मेरा फोकस सिर्फ इंडियन आर्मी पे होगा मैं सीखूंगा एक फौजी कैसे रहता है वो कैसे तपती धूप ठिठुरती ठंड बारिश का भयानक पानी आंधी इन सबको सहते हुए अपनी ड्यूटी करता है अपनी जान हथेली पे रख के सरहद पे खड़ा होके देश की रक्षा करता है मैं हर दिन खुद को एक सोल्जर बनाने का प्रयास करूंगा चाहे कितनी भी बारिश होगी चाहे कितनी भी ठंड होगी मैं हर सुबह उठकर दौड़ने जाऊंगा क्योंकि अगर मैं मेहनत से नहीं दौड़ूंगा तो कभी एक फौजी नहीं बन पाऊंगा इसलिए मैं रुकूंगा नहीं परिस्थितियां चाहे जो भी होंगी मैं उनका डटकर सामना करूंगा क्योंकि एक फौजी कभी हार नहीं मानता मैं सोचता हूं वो दिन कितना बड़ा होगा जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा और शपथ लूंगा अपने देश के गौरव और सम्मान की रक्षा करने की कितने खुश होंगे मेरे माता पिता मुझे उस वर्दी में देखकर कितना प्राउड होगा उन्हें मुझ पर लेकिन वो दिन ऐसे ही नहीं आएगा उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी पैरों में दर्द है थक गया हूँ बुखार है ये सब बहाने भूलने होंगे थकान को दूर करना होगा दर्द को सहना होगा और लगातार तैयारी करनी होगी खुद को मेहनत की तपती भट्टी में जलाना होगा तब कहीं जाकर मैं एक सोल्जर बन पाऊंगा दोस्तों जिस जिसको आर्मी में जाना है वो बोलो मेरे साथ कि हाँ मैं शपथ लेता हूँ मैं रुकूंगा नहीं तब तक जब तक अपना सपना पूरा ना कर लूँ जब तक इंडियन आर्मी ज्वाइन ना कर लूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद